Жур, там есть для тебя. Жур, это а для тебя. С днем рождения тебя. Happy birthday, bro! Спасибо, брат. Спасибо, брат. Ого! Понял? 50 <laughs> лет. 给我烤肉过生日。现在我的朋友们在给我烤肉过生日了。 Любовь, ты мне снимаешь? Привет. Привет. Привет. It's is Ukraine. Слава Украине! Да. да. вот это самая лучшая женщина. Да, это, моя мать, да. Самое интересное. Ну, Ничего страшного, и так хорошо выглядит. Блин, мам, настоящий китаец. Ты больше на китайца похож. Я больше... Дима Пешков, а кого мы только не видели, но ну, китайца мы не видели. Далеко, далековато. Я очень, я очень хорошо китайский человек. Давай. Мама, ты разбираешь волосы? 生日聚会开到一半没电了，因为战争，然后我们就摸黑用手机。哎呀，把手机放到这个地方，然后我们就。 摸着半黑来吃东西了，今天真是一个非常有意思的生日。该多是奥青福古斯呢 b r o t h e 奥知道奥青福古斯呢？奥青搬家了一次，失误了嘛，多肉，奥钦 h e просто у нас война пропал свет понимаешь да понял 我我安东兄弟说赶紧吃吧然后多吃点然后战争什么的没没什么关系的你看我们心态多好对了对面有一个大叔他是说和我一起减肥来不知道你们能看得见吗你这会 Думал в том, что она говорит, я молилась, чтобы она похудела, понял, всех естественным образом. Она, она мне рассказывает такое, она говорит, я молюсь, все это. И настает момент, что я начинаю куда, короче. Ну, типа, понял, сверхъестественно, я начал, начинаю чувствовать, как я уменьшаюсь, короче, понял? И она говорит, я задумалась о том, 他们在谈论减肥的事情，在谈论我怎么减肥的事情。 还说中心有很多个子又高大的女孩子， <laughs> 问我要不要成立家庭。话说，你看我们这样撸猫，我这样撸猫，巴勒特会不会很很不生、很不开心呢？ и начала худеть. Я такой думаю, что ты ее заливаешь? Как так? Типа, если Бог решил делать, он делает, короче. Хамидаль, Хамидаль, что? Ну в таком случае, что ты Вот Редькин, вот Жучин. А, я вас смотрел. Картины, понял? Ну. Да.